hemen dugu magisteritza eskolan urteetan e, egondan e, irakasle bat e, ez dut esango zenbat urte gehiago zaren ez dut esango ez da behar e, e, e, Mondragon Unibertsitatean eh, dagoen eh, maite eta konpartitu du gurekin bere esperientzia e, be, irakaslen prestakuntzan eta baita ere ba, eskuntza zailan pues, e, kurrikulunari kutsu pedagogiko eta metodologikoa zarduratu den pertsona Galdera orokor bat izan daiteke, bai magisteritza eskolan eta irakasle berrien prestakuntzan, bai lanean dauden irakasleen prestakuntzan, edo bai eskuntzako e, eh, baliapidetatik, ze, ze pista, ze, e, zer egin dezakegu irakasleak banaka eta taldeka euren eh, gaitasuna areagotuta, aberastuta, obetuta, eukidezaten, Carlos hasi zaitezke, Carlos, Maite eta e, Xavier, eta gero beste guztiok ere baduzu hitza, eh? <laughs> bai, bai. Bueno, pistaren bat, pistaren bat. Ah, eh, bai, bai, bai ez da? Bueno, gutxi egiten duena da jakin izan bai. Prestakuntza ez da egiten takada batez denegu momentuan laurtetan, bezikan eta etengabeko prestakuntza ezin bestekoa dela. Horrek ez duzen nahi, ez nahi berriz ere itzule egin behar dara universitatera. Baina, badaude moduak eta formak egiteko, eta etengabeko prestakuntza ezinbestekoa da. Eta egia da badauela deskonexio handia, zerako azerako prestakuntza eta etengabeko prestakuntzaren artean. Hor, beste motatako loturak, e, zubiak, eh, egon beharko lirateke, dutu Maite, tuit batetan ezin dugu konpondu, baina nola e, e, gauzak urrun daudela eta hemen metro erdi batera gauden, ba, hori, pista edo desio edo onan aurkuren bat eman beharko bazenu? Bueno, ni ez nago planak egiten diren tokian, ez? Baina nahi oso importantea irutzen zaila e, egiten ari dira gauza asko eta gehiago egin behar dira. Hau da, e, nik garbi ikusten detena da, bide horri garbi bat behar dala irakasleen formaziorako. Orain, zalantzak ditut nundik nora, hazi. E, Xabierre kontatu digun horretan, gauza asko ikusten ditut oso interesgarriak eta beste batzutan ikusten dut kompetentzia digitala pixka diluitu egingo aliz bezala. Zeharkako, zeharkako, zeharkakoren kompetentzia horretan. Igual da dena presente dagola, edo igual da ez taula inun. Horre, ematen di pixka bat, e, eltzen dioten horri. Orduan, netzat zer egin beharko litzateken, bau, ja oso pertsona da, baina e, nik daukaten esperientzia Mondragon Unibertsitatean, orain aritu gara, irakasleekin, irakaslekin, bueno, irakasle eta bestelakoekin, formazioan, baina ez detuzte klabea horregonda ere hor dagoenik. Ikusten dut, e, giltza, Europako markoari erreferentzia eginez, oitako lehen komentatu dizudan puntu batean dagola, norberan dagoela giltza. Eta zu diozunari helduz, e, etengabeko prestakuntza norberaren kontua da. Ordu nik hor bai ikusten dut oso garrantzitsua e, bakoitzak ardura hartzearena, bakoitzak hartu behartu du e, inolaz ere utzi gabe planak egiten nahi dienak, planak egin beharko dituzte, urte batzuk beharko dira, ikusi beharko da nola integratzen den guztia, pixkanak egin beharko da, eta, eta gauzak egiten ari dira, denok, denok komentatu dugun bezala, eta ebar. Baina, importantea iruditzen zait nik agian, ba, horiek egiten dituztenei utziko nieke erantzuna, eta ba, erantzukizuna, eta nire aurki izango itzateke, desde logo, norbera kartzea horren ardura, eta gaur tikasita, ez bihar tikasita. Zer, <laughs> gaineratu dezakezu? Bai, eh, lehenengo idea bat, eh, gauzak ez direla eh, zerotikan hasten, Eh, honek ibilbide bat badaukala eta askotan esaten dugu hezkuntza sailean e, gobernu asko egon direla baino atenik ez dala egon eh, hezkuntzako ibilbidean eta nik gustatzen dut neurri handi batean egia dela kasu hontan ez dago etenik jakina ni momentu hontan sartuta nagoia ezibarriko e, planteamendu Egin zen hezkuntza marko pedagogiko bat horren gainean egin da egin dira dekretuak eta egin dira nola bate ere kurrikulumaren e, enaskinak kurrikulunen askenak azken batean hori denak dira, papera. Papera. Asuntoa da, gauza horiek nola e, indarrean jarri nola aplikatu. Bueno, egin da nola bat ere, hobekuntza plan bat, hobekuntza planaren barruan, badago elementu bat. Baina e, gauzak ez dakit nundik ganazten diren goitik alabetik. Nire esperientzian, nik gehiago izan dut esperientzia, azpitik ganazten direla. E, eh, oain, momentu nago, goien. Baina nire bilbide guztia izan da betikan eh, abiatuz eh, gauzak egitea. Ez da. Eta gauza guzti hauek ez dira indarrean jarriko mm, eta erronka bada. E, eh, lehenengo ereduak ez bali badaude garbi. Orduan, ikanos, e, di, ikanosko plantamendua badaukagu. Momentu honetan, eta Xavier e, Mujika ere tartean sartuta dago, ni ilusio egin nago e, artxibo e, prozedura, hau da, zehar kompetentzia lantzeko prozedura e, eta jarreren artxiboarekin. Hor, azken batean, e, gauza garbiago ikusiko direlako eta barne kompetentzia digitala nola integratzen den egin gabe kapila bat aparte. Nere, nere, e, nere bildurra ematen dit. E, ikateroak ikusten ditudanean e, aska aparte eman behartzei. Ez, ez, ez. E, nola bat ere, sartu zen guztiok e, eh, ezitzaile moduan eta irakasle guztiak izan behar dira nola batxeren ikate balioideak erabiltzen dituztenak ez bakarrik besteak guztiak. Orduan, hor badaukat isarpena, baina erne, hori e, gauzatu ali izango da, baldin eta gero, horko prozedurak eta jarrerak artxibo bada. Unitate didaktikoetan jardueretan eh, sartzen baldin badira, uztartzen baldin baditugu, harina izia lurrera justen, unitate didaktikoa dira niretzako Eh, elementu importanteak irakaskuntza ikaskuntza prozesuan hoiek egiten bali magizkigu asko dakigu. Eta beste gauza bat importantea, oso importantea, hoiek ebaluatzen baldi badi dugu. Ordun, ebaluazioa atzitikan aurrera, aurretikan atzera, baina e, egiten ditugun ebaluazio, kanpo ebaluazio eta barne ebaluazioetan. Elementu hau ez bali madugu sartzen gureak egin du. Eta jakina, alde hontatikan, Carlos, magisteritzako eskolakoak eta besteak, estrategikoki giltzarri, giltzarri, giltzarri azate. Eten gabeko prestakuntza ezin besteko izango da, baina jakina estrategikoki eh, asierako prestakuntza da, benetan eh, giltzarri. Eh, asuntu honetan, asuntu honetan ez dago arri filosofalik eta zuek daukazue hitza eta aukera galderak eta iritziak emateko. Xavier? Xavier? Eh, por alusiones. Pelota bota dio berriro Carlosi, eh hasierako formazioa etengabekoa, bueno, iratsik ere nahi du zeo comenta eh Carlosek zeo nahi du. Bueno, eh Aquí dago beti gausak hobetu hobetu gausatxo bat kontatuko dizu. Gertatu zitzaidan Leioako ikaste eh universitatea, fakultatea jo nintzen e, bueno, e, lankidetza proiektuak ituinin Europako proiektuak eta abar, esplikatzea eta aurrekoan emanun nahiko azalpen sosua eta zan, bueno, ba, oin jungo naiz sare sozialako beste agendean politia eta lehenengo aldera izan zen, abar, zuetako Twitterra, zintzen da kasuen inorrek ez nola, eta ez, ez, nire bizitza privatu azte ni jartzen, ni whatsappa asko jota eta gerituntzen keskatuta. Zena, magistaritzako eh, o, ogei urte egin gabe oraindik, eh, ikasileak ziren, eta pentsa nun, nun ditugun. Eh? Eta, bueno, bai, basuri... Bai, oso reflexio egoki erubiten zait, ze eh, askotan pentsatzen dut eh, hogei urteko ikasleak idealizatu egiten degula. Eta, eta ez. Ez dago hemen, eh, ez dakit nola zan, eh, berez datozen ezagupenekin, asko nahi dute ezberdin du euren bizitza pribatu eta ikaslearekin eta ikaskidekin konpartitzen dutena, eh, aquello de los eh, digitales, los nativos digitales, ez dia existitzen. Eh? Eta holgetarako baino ez dute erabiltzen berez teknologia. Guk eskatzen dugu beste zerbait, lan egiteko teknologia. Han prestakuntza, azelako prestakuntza ezinbestekoa da e, eh, gauzako betu egitezke, baina gu mantendu egiten badegu ere, gure universitate publikoan esparru bat eh, prestatzeko, hainbat universitatetan hori kendu egin dute zeharka bilakatu dutelako. Batzutan oso ondo eta beste batzutan bezagertu egin da. Hori egia da, planteamendu bat behar da azpian. Bai? Baina bai behar da toki espezifiko bat e, lantzeko eta pentsatzeko Teknologia eta teknologia eta eskuntza. Bai. nik gauzatxo batera bat ados nago zurekin, ze esaten danen denok gehala ikateroak eta Naya. denok gaukola barruan, eta hori, bakizu zerta, eh, ozer, ekartzen diten gogora, Horre, goatzen zate, ni hizkuntza irakasle izan naiz zortzi mila urtetan, da beti pikauta ibiltzen ze zeni ibiltzen itzen beti atxeak, besteak, ez dakizarroak izan, eta gero juten zen historiako irakasleen gana, eta inoketzun kontuan eukitzen atxearena, bestea, ez dakizarri, eta ni beti biltzen itzen, baino, nola ingo de hori ba? Fiska bat hori hori gertalitek ez, bai denak ea, eta azkenen inorrez da ez, eta orduan, neustez ere plaza bat behar da, eta garrantzitsua, eh, ikaten inguruan, bueno, e, eh, ikate, ere mu digitala, oan ja terminoak ere bai. evoluzionatzen doaz, ba, bueno, ere mu digitalaren inguruan, eh? Bai. Eh, bueno, eskerrik asko, iru hoi. kritika izango naiz, bueno, nire iritzia da, igual oso desadur zaudete, baina, bueno, esan egin nahi dut, batez ere, lehen botari den bi ideia balorean jartzeko, oiekin baina golako ados. Ehm, bi gauzatxo, esan labur saia dugu nahiz, eh? Bueno, batetik, ehm, esan du momentu batean, kompetentzia, kompetentzia digitala utxe alitzateke, zehar kompetentziak ez baditu bere barnean biltzen. Ados nago horrekin ulertu dezaket ere teknologiak tresna bat izan daitezkela, beti esaten dugu tresna disruptibo bat izan behar duela, elementu klabe bezala integratu behar dela irakaskuntza ikaskuntza prozesuan oso ondo, edurnek esan duena balorean jarriz, aski zeharkako kompetentziak lantzeko e, arazoen erresoluzioa edo ebazpena eta beste mila kompetentzia lantzeko informatika gehiago erakutsiko balitz hori ere landuko litzateke. Edo zein kasutan iruditzen zait, e, niretzako bat dago eta da kontrako bidean. Aregi, oso ondo, teknologiak erabili ditzakegu zeharkako em, kompetentziak lantzeko, baina pentsamendu kritikoa ez da erabili behar teknologiak erabiltzerakoan. Edo zer da onargarria ikastoletan, ezkuntza zentro publikoetan, edo zer da onargarria? Eta garoak esan duena balorean jarriko dut orain. Ikate kompetentziak edo kompetentzia digitalak, bai ikaslea kompetentzia digitala garatu behar dituzte, sekulako markoa dugu, dikon, eta nintuen guztia. Baina ez diogu erakutsi behar noiz bai noiz ez erabiltzen, testu ingurua zein den. Gero, beldurtzen gara kalean ikusten ditugunean gazteak, beraien artean, danak eserita lurrean, mobilari begira. Edo gu gehu Taberna batean gaude, bost pertsona gaude, mobiko rateratzen dugu, dena da onargarria. Ez, ez dago, nire esan musika kontzertu bat eta gara. E, gu gehu hausnartu dugu hori, edutik dugu denbora nahikorik hausnartzeko, eta niretzat Gauza bada helduak, bai, eta igual ez dugu eukien demoran nahiko hori, baina ikasleen kompetentzia digitalen barruan arautu beharko da eh, eskolan ezin dela biri eta patioan bai, baina eske hortik aparte, testu inguru ezberdinetan, noiz bai, noiz ez, zer gainera, suposatzen da, esan duzuenez, ez, irakasle guztiak ez hitzaileak dira, no esan du, eta horien funtzioa ez da bakarrik ikasarloa, irakastea, baizik eta ikasle arloen bidez eh, ikaslea bizitzaren eremu guztietan modu egokian prestatzea, baizik. Alegia ez da, bakarrik erabiltzen jakitean, iba Twitter erabiltzen, baina ez dut erabiltzen. Eta norbera izaten lagundu behar behar diegu, behar da lagundu behar digu erabakitzen tresna batek beraien bizitzan lekua duen edo ez. Ze ez da derrigorrezkoa, nik ez ditu usare sozialak erabiltzen eta gai naiz erabiltzeko, baina ez ditu txertatzen nire bizitzan eta hori ere erabaki bat da. Eta hortan ere nik uste dut lagundu behar diegula, ze bestelari gara lort sortzen gazte batzu, nun ematen duen eh, erabili behar dituztenak gai direlako, uste dut pentsamendu kritikoa ere jetxi behar dela edo behar duela beste dimentsio bat eta hori da marko horietan guztietan faltan botatzen duan sondo dago, desarroio profesionala eta nahi guztia baina gero egon behar du leku bat ere behar bada erabili behar ez direna ez dakit estetzikoan, estetzikoan ez eta informatika gena ez bueno, Osa, e, e, teknologiak egitzagatik ez dago zertan beti erabili, ez edo zein Eta azken gozo bat, barkatu gusatzen egin eski emozionatzen egin. <laughs> Eta, e, Eta gero, bueno, adoso, naiteke, maitek esan duen arekin, eta gero, hau, bueno, biak nik esnatuko zaituzte, behatzik eta laur denean, da hortaz ingo dugu. E, irakaslearen beraz, eta bat, hortaz ingo dugu. Eta ados nago maila batean, norberaren esku dagoela. Ados egon naiteke dena dago norberaren esku mundu honetan. Guk harremanan nola bizi dugun, gure esku dago, arazoak nola bizi dugun, gure esku dago, asko asarretzen garen edo ez, gure esku dago, dena dago, printzipioz, norberaren gan, dena baina lanean ari garenean eta irakasle gisa gure gore eh, hori egin behar dugunean, motibatuak egon behar dugu, baliabideak behar ditugu, denbora behar dugu, orientazioa behar dugu, orduan, dena ez dago gure esku. Instituzio publikoetatik hasi eta instituzio bezkuntza instituziora nio, eta deustu barutik, nire ustuko anezanako dut, orduan, ondo dago, nire ustez irakaslearen esku, adibidez, nire ez dago bueno, eske lo hacen bai. ellos. <laughs> Era en caso de irakaslearetik aratago bai. ardura daudela eta hori ere badela garaia mai gaina. Bai, bai ba, e, gauza, e, txabate, justu azkeneko hasita, igual oso oso gaizki azaldu dut, eh? desde luego ez nuen inolaz ere esan nahi gure esku bakarrik dagoenik. Eh? Osea, oso importantea matiz hori, esan nahi dut, bueno, bakoitzak egin beharko ditu, bere erantzukizunak hartu beharko ditu, planak egin beharko dira, argitu beharko da nola, zeharka beste izer, ezinbesteko da nik ikasai ematen dietu unibertsitatean, eta gaina nire gaiak denak dira ikateak ezkuntzan, ikateak ezkuntzan, ikateak ezkuntzan, master guztietan, osea, ez da ez daula preokupazio hori, modu kritiko batetik, eta bar, den, den, den, dena hori egiten ari gara, baina ez da nahikoa ez da nahikoa oraindik ere ez daulako marko orokor bat eta bigarrena, bueno, hori bintza garbi geratu dela, eh? eta bitarte nola etorri zaizkian lehen esatea, nola nundiken hasiko gineken eta hori, eta horrekin erlazionatu dute, eh? badaula asko eta asko gure esku ere badagoena, Baino kendu gabe, hori argituta, eta bigarrena, markoa ondondo, Europako markoa ondondo errepasatzen balin badugu, ez olako zipristina, ez enbi pipa pipa, bezik ondo sakonduta, eta bar, hor jarrerak, jarrerak eta jarrerak daude, eta jarrera oitan da modu kritikoa, nola erabiltzen dan, zer egiten dan. oi esan dituzun ez noa luzatzea, ze justu zuk ederki asko azaldu dituzu. Den denak jasota daude. Horren izango itzateke ondo aplikatzearen. Igual egie da, azten geanen hor, tresnekin beste, igual junikien zaigula pixka burue, eta horreta, nila bueltasko eman dizkio gaio nik, eta igual askotan ez naiz zentratzen, eh? baina oso garbi dago eta eta jasota dago, eh? eta preokupazio jarrerena daude kontzeptuala, jarrerazkoak eta prozidimentalak segundua jende irtetzen ari da, e, e, abisatu dizue, bihar bederatzek eta laur denetan hemen daukazu iratxe kaina ematen, baina kaina, kaina, kaina, eta bitartean eh, bai Twitterren eta bihar Twitterri gabe ere egingo dugu lan, baina e, etzaitezte gelditu, esan nahi duzuen hori edo galdetu nahi duzuen hori bai. galdetu gabe. Xabier, zuritza. Bai, lehenengoarekin, nik dizu esatezunarekin, identifikatuta sentitu naiz. Esan dizut, ikateak edo zer gauza erabiltzen degula, ikatea edo, edo mendira baldin magoaz, edo zer gauza egiten baldin magoaz, pertsona osoa dago, eh? Pertsona osoa dago eh, horari dana. Eta jakina pertsona osoak gauza kulertu egin behar eta gauza buruz pentsamendu kritikoa behar du. Pentsamendu kritiko hori e, batetikan behar du ikate baliabideak erabiltzen, baldin erabiltzen dituenean. Baina, era berean, ikate baliabideak lagundu egiten dio pentsamendu kritikoa garatzeko. Eh? ba, ba, ez dakit, ba, arrazoi bide kategorikoa lantzeko, e, eh, eh, ikateren bidez lagundu daiteke, edo argudioak edo justifikazioak emateko ikaten bidez baitere lagundu daitezke. Esan nahi dut, hor ez dago inolako e, austurik, e, zuk esan dezun, osotasun hori nik ere bermatuko nuke eta esango nuke baietz. Ez dagoela, nire buru hemen jepin ez dago horrela kategorizaziorik ez. Pertsona oso gara. Zuen hitz eitzarten ari zuen galderak, zuen gogoetak, zuen iruzkinak, galdakoko norbaitek nahi du zerbait esan. <laughs> Ez da galdakokoa baina. <laughs> Motx motxian, zerbait epa epatu du Xabier lehen, irakarleen ebalazioaz bihitz, igual departamentotik edo, bueno, oiartzunak iristen nahi dira, irakarleen ebalazioaz. Bai, irakasleen e, evaluazioa jakina e, gai e, zabalagoa da. E, esan nahi zut, e, guk eziberrin e, badaukagun bat ere irakaslearen e, profila. E, irakaslearen profila, nik uste dut, e, interesgarria dela, hogeita margarren artikuluan e, dagoena. Eta, jakina, irakaslearen profil horren barruan, elementu bat, elementu bat, izango da, e, E, informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzea eta kurrikulunean txartatzea. Baina hori da, irakaslaren evaluaziorako, irakaslaren profilaren elementu bat. Funtzeskoa edo horrein sakonagoak sakona guak, profil horretan. Hori da nola ere osotasunaren e, e, ikuspegia. E, adibidez, kompetentzietan oinarretako ezkuntzako elementuetan, egon dira bi, bi aipatuko ditut, gehiago badaude, baina bi elementu oso garrantzitsuak. Irakaslera ebaluatzeko, ikasleek pentsatzen eta ikasten ikasteko, komunikatzen ikasteko, besteekin bizitzen ikasteko, izaten ikasteko, eta egiten naiz ekiten ikasteko prozedurak eta jarrerak irakastea. Hai ba, zehar kompetentziak lantzeko gai izatea hori izango da dibidez, irakasleak ebaluatzeko tresna bat. Eta kompetentzi eta zari baldin bagera, kompetentia ez dago kompetentzirik, ez balin badago egoerarik. Egoera nola batean erakusten da kompetentzia. Orduan, profil hortan, beste elementu bat izango da, irakasteko edukietan, ikaslearen ezaugarrietan eta kompetentzietan oinarrituz ikasteko egoera proposatzea, gelan aplikatzea eta ebaluatzea. Eta daude beste, amaika daude, eta ez luztatuko, Baina elementu horiek oso importanteak izango dira irakaslearen evaluaziorako eta bideak azka ematen izango dira hogeita margarren artikulu ontatikan bideratuko direnak. Honek jakina oso importante izango litzateke baita ere irakaslean hasierako prestakuntzan irakaslearen profila hau konpartitzea eta elkarrekin esatea zer egingo dugu hau indarrean jarri izateko. Eta oso importante izango litzateke gero berriz ikaslearen profila ebaluatzeko egiten diren ebaluazioetan seigarren mailan edo ebatxe lauarren mailan edo alakoetan, zehar kompetentziak, disiplina barneko kompetentzien barruan ebaluatu alizatea. Horrek emango lioken hori bateko, koherentzia eta osotasuna ezkuntza ere duari. Jokin, azken galdera. nola bate, nola duzu, Xavier, baina ala eta nik irakaslegoa zaiatzen ari gara. Irakaslegoa gauz egiten ari gara bat egon daiteke. Et erabiltzen, plataforma et modo bestea. Google Classroom eta bestea ez dakizar. Orduan, ez iberrik laguntuko digu hori nola batxe lotzen eta danok e, praktika honak konpartitzen eta danok egin dezakegun paperetik gelara pasata, Xavier? A ber, eh, ontan nire esparrua eh, polizona, ez eh, zer ontan, eh? Esparrua ontan, orduan, Ni dut praktikara eh, bajatzea da zailena, baina momentu honetan, osea, eziberriren aterkia oso irekia eta eta oso pautatuta dago zer egin beharko litzateke teke Gero, eh, hori e, gauzatzera edo gauzatzen e, e, e, izango, da, izango dugu zailtasun, ez da? Eta hor baditu zenbait elementu, bai e, norberaren borondatea, bai e, prestakuntza egokia izatea, eta gero bai horri e, aurre egin behar dion erakunde osoak, Eh, kasu honetan klaustroak edo departamentu batek edo e, programazioa betetzen duten paralelo berdineko edo maila berdineko irakasleak ez da orduan e, egia da e, hainbat ardura banatzen direla eta kooperazioa eta kolaborazioa behar dela baina mm, nik gutxienez Xabierri karguak kentzeko kargu zen dute e, zama kentzeko e, ba, bueno, e, nik uste dut nahiko ongi azalduta eta nahiko ongi e, josita dagoela el eh, planteamiento curricular. e, ez dago harri filosofalik eta ez dago nola zen embrujada edo tiki tiki tiki egiten zuen e, areke gauzak dida baten e, egiteko baina seguruenik e, e, lankideen e, elkarlanean eta lankideen elkarkidetzan ba, gauza horiek e, saiestu beharko gara eta e, jarrera pertsonalak e, esan duzu batek modo besteak mudel bestea ez eta beste batzuk ezer, erabiltzen ez duten artean ba hor behar bada koherentzi bat bilatzen eta, eta eta koordinazio bat lortzea zaila izango da. Hori ez dagokio ikate arduradunari, hori ez dagokio irakasle jakintxu bati edo, edo ekoizle e, bati bakarri. Baizik eta taldearen planteamentuan. Ez dagi, Xabier, beste zerbait esan nahi duzun. Edo, jokinek oraindik, e, bueno, azken e, gogoetan, eta besteok ere lasai joan gaitezen. Ez beste inor, gelditudan gogoz, zerbait esateko. 이게 에, 딱한 마리자. ikastetxetan mudel erabili behar da, zakarra da, ez dakit zer, inori etzaio gustatzen, eta ez da hartu, orduan erabakiak beste mota modu batera hartu behar dira. Eta hile da hori ikate bako, eh, bueno, ikate nien naiz inoiz izan, ikate arduradunan ere ikastetxan, eta ez errez, eh? baina hor bai behar da ikate plan bat ikastetxe mailakoa, Eta hor behar dira, ba, gauza batzuk, ba, garbi, ba, hause aukera hauek dauzkagu, baliabide hauek ditugu, jakintza no hau hau daukagu, eta ego kanpoko norbait ekartzen dugu, edo administraziotik, edo ez zer eta hor guazen pausoak ematera, baina hori klaustroari dagokio. Eta gaina gugea, bat ere konformatzez genak, irakasleok, <laughs> esaten bari badigute hauri erabiltzeko, nahi dut beste erabili, no, bai. osake, hori ere, hor bai. igual, bai eman pista batzuk, pista batzuk, beharko litzateke, ez dakiz beste errori, ba, informazioa denun artean komunikazioa errazteko bide bat, beste ez dakiz, oza, holako ole organizazioen, ole bai. oitako bat, eh, holako zerbait. Bai. Baina, bueno, esan nahi dut ez da bakar bat. Bai. Eskerrik asko den hori, ez dakit beste inor gelditzen den gogoz, minutu bat eh, dauka zerbait gehiago esateko, okekale para siempre, bueno, bihar arte bihar bederatziak eta laur denetan iratxerekin izango gara hemen, eskerrik asko zuen kemena, atxekipena eta denboragatik. Txalo bero bat maikide hoi mesedez.